bau tak macam manja pun pedasnya. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak makan nasi telur kicap dengan sambal daripada The Sambal Crew. Ada dua jenis sambal mantul. Satu pedas manja dan satu pedas kau. Yang bezanya level kepedasan. Dan satu lagi sambal krab kruk. Sambal krab kruk ni ada tempe, ada ikan bilis, aku akan tuangkan sambal satu-satu. Ni sambal crab crab group. Yang risau seal semua ada. Uh, nampak sekejap eh. Ada tempe, ikan bilis, popiah, bawang, udang, garam, peras. Nampak tu. Hmm, macam ni lah teksturnya. Aku akan tuangkan belah sini. Kamu banyak tak habis letak sikit-sikit dulu. Bau dia memang sedap. Okay, first aku akan tunjukkan sambal pedas manja. Bau tak macam manja pun pedasnya. Macam ni tekstur sambal dia masih kasar-kasar lagi. Dia bukan lumat habis lah. Maksudnya best lah kalau makan. Okay, sudu dah cukup. Tak perlu buat banyak. Pedas kau. Oh, nampak warna dia lebih merah ya. Eh. Okey, tanpa memamas mari kita makan. Bismillah. Aku nak rasa yang sambal kerap-kerup ni. Wah, oh, ada kulit popi yang betul lah. Ada tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun pedas juga. Dah eh, terasa dah pedas dia. Tapi okey lah pedasnya. Ini yang pedas manja. Untuk yang sukakan pedas, ambillah pedas kau. Memang masuk-masuk tu dah rasa pedas dah. Tapi memang sedap lah, cukup rasa. Tak adalah rasa cili semata. Tamak weh dua telur Pecahkan pecahkan Okay makan lah Kita ambil sambal ni Pedas manja Dengan telur Bismillah Biasa sama-sama macam ni makan dengan nasi putih dengan kicap je dah cukup Aku tambah telur Tak ada lauk lain dah Kalau untuk aku Pedas manja ni pun dah pedas dah So tak perlulah aku ke level pedas kau Kalau aku lah. Yang sedap. Macam ni je pun dah sedap. Pedas tu. Belum makan pedas kau, aku dah pedas. betul-betul pedas sambal yang pedas kau ni untuk level aku pedas manja je lah sambal krup krup tu memang best lah dia punya kriuk-kriuk tu pedas aku dah keberdasan tapi rasa dia memang sedap lah cukup rasa ada pedas ada rasa manis-manis sikit yang ni pun adalah manis adalah masing-masing juga sikit Okay guys, kalau korang nak dapatkan sambal ni korang boleh pergi check out dekat Instagram The Sambal Crew. Ada dua jenis sambal pedas mantul, pedas manja dan juga pedas kau. Untuk level pedas orang yang tak kuat pedas macam aku ni boleh beli yang pedas manja saja. Kalau pedas kau ni memang betul-betul kau dia bagi pedas tu tapi rasa dia memang okey lah sedap. Tak dinafikan. Untuk yang sambal krup krup ni memang kriuk kriuk bila kau makan memang layan. Memang biasa lah bila kunyah tu dia tak lemau. Pedas pun pedas juga yang ni tapi dia tak sepedas-pedas kau. Ni lah dia pedas manja juga ah, macam ni. Okay. Apa-apa pun jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube channel aku pada yang belum subscribe. Terima kasih pada yang sudah sudi subscribe selama ini. Dan terima kasih pada yang sudah sudi menonton video-video aku. Sampai jumpa. Eh, bye-bye.